электр кубулушу эмне себептен болоорун түшүнүү үчүн заттын түзүлүшүн изилдөө керек заттар молекула жана атомдордон турат бирок атомдун түзүлүшү кандай экени бизге түшүнүксүз атомдун түзүлүшүнө терс заряддалган бөлүкчө электрон кирсе дагы атом эмне үчүн нейтралдуу атомду изилдөө боюнча англис физиги эрнест резерфорд чоң салым кошкон жүргүзүлгөн тажрыйбалардан улам мындай жыйынтык чыгарган ар бир атомдун ичинде оң зарядталган бөлүгү атомдук ядро бар ошондой эле атомдун түзүлүшүндө кайсы бир сандагы электрондор дагы бар жана электрондор ядронун айланасында өз орбитасында тегеренет атомдук ядросу дагы өзүнчө түзүлүшкө ээ ядродо оң зарядталган протондор жана нейтралдуу заряды жок нейтрондор бар протондун заряды электрондун модульдагы зарядына барабар Гидронун заряды протондун саны менен аныкталат ошол себептен нейтралдуу атомдо электрондордун саны гидродогу протондордун санына барабар